nosotros qué? Que esperan para sacarnos a bailar. Este, este, ¿decirles qué? No, decirle vos. Le digo que le digas vos. Yo no le digo nada. Yo no le digo nada. Decile, yo sé lo que te digo. No pelea para ver quién te dice que no sabemos bailar el tango. <gasps> ¡No saben bailar el tango! Te dije, Coca. <laughs> Los taitas ya no vienen como antes. ¿Y vos qué sabés de los taitas? ¿Cómo? Mi viejo era taita. Pero anda a dormir si vos no sabés ni quién era tu viejo. Claro que no. <laughs> Mira si sería taita.